आज के अपडेट की शुरुआत मैं अपने से करता हूँ हाल ही में मुझे किसानों की एक इंश्योरेंस योजना के बारे में बात करने के लिए पचास हज़ार रुपये ऑफ़र किए गए तो मैंने कहा ठीक है मैं इस बारे में बात कर लूँगा पर मैं ये ज़रूर बताऊँगा कि भाई मुझे ये बोलने के लिए पैसे दिए जा रहे हैं तो उनको ये बात इतनी भाई नहीं और वो भी अपनी जगह ठीक थे उन्होंने कहा भाई टी वी कोई एक्टर आता है कहता है फ़लाने मसाले का खाना खा के माँ के बने हुए खाने की याद आ गई पर साथ ही में ये भी बोल दे कि भाई ये बोलने के लिए मुझे पैसे दिए जा रहे हैं तो बात कितनी प्रभावशाली रहेगी तो मैंने सोचा कि भाई दिन में हम कितने लोगों की बात सुनते हैं कईयों की बात हम मान भी लेते हैं और हमें नहीं पता कि उनकी मोटिवेशन क्या है भाई वो पैसा कमाना चाहते हैं नाम कमाना चाहते हैं या सत्ता के लिए ये बात कर रहे हैं अब रही बात मेरी तो मैं पचानवे प्रतिशत बात ईमानदारी से इसलिए बोल लेता हूँ ना तो मुझे पैसे की चाह है ना नाम की और जो पाँच प्रतिशत बात मैं दबा देता हूँ या घुमा देता हूँ वो इसलिए कि मैं नहीं चाहता कि किसी की भावनाएं आहतों और जो हम काम कर रहे हैं वो काम करना हमारे लिए मुश्किल हो जाए खैर मैं ये ट्रैप लिए घूम रहा हूँ जो हमने कुत्ते के पैर से उतारा है ये कुत्ता रजनीश कुमार जी को गग्गल में सुबह सुबह दिखा उन्होंने उसको पकड़ने की कोशिश करी पर वो उनके हाथ में आया नहीं उन्होंने हमें बुलाया और हमने उसको जाके पकड़ लिया सौभाग्यवश इसको ट्रैप लगे हुए इतने दिन नहीं हुए थे जैसे डेजी को लगे थे और इसका पैर बच गया इसकी मामूली सी सूजन थी जो कुछ ही दिन में ठीक हो गई और हमने इसको रिलीज़ कर दिया अब ये बहुत ही कम होता है कि हफ्ते के अंदर अंदर कोई जानवर आए और ठीक होके चला भी जाए अब देखिए ओशीन और शिल्पा जी यहाँ से छः घंटे दूर मंडी से योयो को लेके आई हैं योयो के शरीर का पिछला हिस्सा काम नहीं करता और वो घिसट के चलती है अब पता नहीं ये यहाँ पे कितना समय लगाएगी हमने इस बारे में कल एक वीडियो भी डाला है घरों में एक बैल बैठा हुआ था जिसका कोई इलाज संभव था नहीं पर जिस दिन तक वो मरा नहीं उस दिन तक जाके हम उसको रोज़ पेन किलर लगाते रहे अब ये काम हमारा नहीं है पर क्योंकि कोई और नहीं कर रहा इसलिए हम कर रहे हैं ऐसा ही एक और बैल त्रैमरा से आया जिसको निखिल जी ने देखा था अब ये बैल किसी का पालतू था जिसको आठ साल पहले उन्होंने छोड़ दिया उसके बाद से बहुत ज़्यादा गुस्सैल हो गया अब हाल ही में कहीं गिरा इसका पैर टूट गया और इसका खून भी बहुत बहा हमें वहाँ बुलाया गया अब ये केस ठीक होने वाला तो था नहीं पर गांव वालों के आग्रह पे हम इसको यहाँ ले आए इसको लाने के लिए भी पहले हमें इसको थोड़ा बेहोश करना पड़ा ये तो अच्छा है राजीव भैया ने अभी हाल ही में हमें स्ट्रेचर्स बनवा के दिए थे जिसकी मदद से हम इसको गाड़ी में चढ़ा पाए हमने इसकी स्प्लिंटिंग करी है पर ये बारी बारी अपना स्प्लिंट तोड़ देता है अब है क्या गाय बैल की सर्जरी करने के लिए इनको सिर्फ लोकल एनस्थीसिया दिया जा सकता है और जितना ये गुस्सेल है इसकी लोकल एनस्थीसिया दे के सर्जरी करना मुमकिन तो है नहीं तो जो साफ सी बात है ये केस हमारे हाथ से बाहर है और हमने शाहपुर पॉलीक्लिनिक के जो सरकारी वेट हैं उनको इतला दे दी है और अब वो आके इसको संभालेंगे देखिए बहुत से केस तो हमें इसलिए मना करने पड़ते हैं कि हमारे पास जगह सीमित है पर बहुत से केस हम इसलिए भी मना करते हैं क्योंकि हमारे पास बहुत से सवालों के जवाब नहीं है अब एक जानवर को मर जाने पर सरकार की क्या निर्धारित पॉलिसी है कि भाई कहाँ ले जाना है उसको अगर एक जानवर को रेबीज हो जाता है तो उसकी क्या पॉलिसी है अगर कोई जानवर है जो इतना घायल है कि वो बच नहीं सकता पर उसको मरने में भी महीना लगेगा तो उसका क्या करना है अगर कोई जानवर है जिसका पैर काटना पड़ा है वो तीन पैर पे है उसको कहाँ छोड़ना है हमारे पास इन सवालों के जवाब नहीं है और मुझे तो लगता है कि दूध की हर थैली के पीछे ये सवाल छपवा देने चाहिए करोड़ों लोग दूध पीते हैं तो भैया किसी का तो दिमाग चलेगा अब गाय बैल के रेस्क्यू में जो हम ये मुश्किलों का सामना करते हैं इसका एक फ़ायदा ज़रूर है कि हमें कुत्तों का रेस्क्यू करना आसान लगना शुरू हो गया है टांडा से डॉक्टर हितेंद्र शर्मा जी ने हमें इस डॉग के बारे में कॉल किया वो बड़े भले व्यक्ति हैं इसको मिला के वो कुल तीन कुत्तों का ध्यान रखते हैं इस बेचारे का कुछ दिन पहले एक्सीडेंट हो गया तो उन्होंने इसको पेन किलर दिया और हमें कॉल किया हम इसको यहाँ ले आए तो प्राथमिक जाँच से पता लगा कि इसको फ्रैक्चर है और इसकी पालमपुर में सर्जरी होगी तो डॉक्टर हितेंद्र ही इसका तब तक ध्यान रख रहे हैं और एक बार जब हम सर्जरी करवा देंगे उसके बाद वो पोस्ट ऑपरेटिव केयर भी कर लेंगे पिछले हफ्ते जो पपीज़ आए थे आपके कहने में हमने उनमें से एक का नाम रखा है चुंबक और एक का नाम रखा है चिरकुट इस हफ्ते एक और पपी रोहित और शिव कुमार जी ने गरोह से यहाँ भेजा है उसका भी चार दिन पहले एक्सीडेंट हो गया था उसको घाव है और पीछे वाली टांग में नर्व डैमेज है इसका नाम हमने बीड़ू रखा है लुंगड़ू जो यहाँ पे इसलिए आया था क्योंकि उसके पीछे के पैर में फ्रैक्चर था वो पूरी तरह ठीक हो गया है और हमारी टीम के रविंदर के ससुराल वालों ने उसको अडॉप्ट कर लिया है डेजी अभी भी कमज़ोर ही है और टेस्ट करने पर पता लगा कि वो एनीमिक है तो उसको चम्बी ने ब्लड डोनेट किया है और चम्बी हमारा सबसे बहादुर और मोटा ताज़ा कुत्ता है और जब भी हमें ब्लड की ज़रूरत होती है चम्बी डोनेट करता है अब चम्बी से प्रेरणा लेके मैं भी कोशिश करूँगा कि नियमित तौर पर ब्लड डोनेट करूँ आज चाहे वैसे मैं जितना मर्जी गुस्से में हूँ मेरा ब्लड ग्रुप अभी भी बी पॉजिटिव ही है और वैसे आप लोगों की सपोर्ट रहती है तो मेरा ब्लड बढ़ता भी रहता है भावना रावत जी के सजेशन पे हमने पराल की जगह चील के पत्तों को गाय बैल की बेडिंग के तौर पे इस्तेमाल करना शुरू किया है आपके ऑनलाइन सजेशन के अलावा हमें ऑफलाइन हेल्प भी काफ़ी मिल रही है आर्या जी जो यहाँ पे घूमने आए थे उन्होंने हमारे कैनल्स का सोलर लाइटिंग सिस्टम ठीक कर दिया सिद्धबाड़ी से ओशी हमारे गाँव की लड़कियों के लिए एक वर्कशॉप देने आई और उन्होंने कागज के थ्री ग्रीटिंग कार्ड बनाने सिखाए और ब्रिजेश जी हमारे यहाँ इस साल के पहले वॉलेंटियर हैं अब जिन दो जानवरों की बात करने की मैं हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था वो है अंगूर और देसराज ये दोनों भी माँ की गोद से अब धरती की गोद में चले गए हैं देखिए काम मुश्किल है इसमें कोई शक नहीं है और बहुत से लोगों को लगता है कि मैंने बहुत बड़ा सैक्रिफाइस किया कि अपनी आराम की ज़िंदगी छोड़ के ये काम चुना पर ऐसा नहीं है हमें से हर कोई हर समय कोई ना कोई सैक्रिफाइस कर ही रहा होता है अब देखिए अगर हमें एक पैर ज़मीन से उठाना है तो दूसरा पैर हमें ज़मीन पे लगाना ही होगा बात यह है कि हम क्या सैक्रिफाइस करने को तैयार हैं उसे जिसे हम जानते समझते तो हैं पर उसमें हम खुश नहीं हैं या ज़िंदगी जो हमें जीने के मौके दे रही है उन्हें